Така, здравейте всички, аз съм Наупи и днес правя трети епизод в Майнкрафт, как се стрия къща. А, да, тъй че да започваме. And go. надявам се този трети клип или четвърти, не знам вече, обърках се. Надявам се да ви е харесал сайта, лайк, абонирайте се за канала ми и ще се видим в четвъртия клип. Чао, чао!